Sisihan Ginoo Ang kinabuhi ko nga Nagkinahanglan sa tandog mo Ukawa ang ako Nahikatulog na pagigugma Kaya kanimo ginoo Kung di ako ugatsun mo kinahanglan sa tandog mo Gawa ang ako Nakikatulog na pagigugma Liha ka nimo ginoo Oh, siya ko, pusohan mo Ikaw ang akong ipinuha Huwag ipangandoy gino Sa magkausap, nagbawa ako Punon mo, aliha ako Bukti ako, ugat sa mo young to go. sun likod na ikatulog na pagigugma Biyaka nimo Ginoo Kung di ako ugatsun mo Ikaw ang akong gitinguha Kung ipangandoy Ginoo sa Magao sa Tagbawa ko. Nakikatulog nga pagigugma Lihagan nimo Ginoo Musi ako Ukasun mo Ikaw ang akong ipinuha Huwag ipangandoy Ginoo Sa magkausap dalawa ko Noon mo kani ako Bukti ako Ugatso mo na kung giliting mo ha Kung kindo Sa magkausap sa tawa keep my them on. nagsihan Ginoo Ang kinabuhi ko nga Nagkinahangla Sa tandog mo Ukawa Ang ako Nahikatulog na nagigugma Kaya kanimo ginoo Kundi ako ugatsun mo Ikaw ang akong gitinguha Huwag ipangalan Kasihan Ginoo Ang kinabuhi ko Sa tandog mo Ugawan Ang ako Nahikatulog nga gigugma lihagan nimo Ginoo Musi ako kukasun mo Ikaw ang akong ipinguha o ipangandoy Ginoo sa magkausap kagbawa ako